plusieurs personnes qui regarderont, regarderont ce, cette vidéo nous diront pourquoi ce gars euh, ne dit pas les choses précises, pourquoi il ne fait pas des informations euh, requises, pourquoi il n'a pas des ajustements euh, précis. Mais c'est pourquoi je suis pas co-dictateur sur les vidéos de caractéristiques, mais j'ai plusieurs inconvénients sur le thème de la fréquence. Et comment Plusieurs personnes, plusieurs youtubeurs, je parle en direct, qui veulent euh, créer leur chaîne YouTube et ne savent pas. Et bien que je sois reçu le thème de débat, c'est que plusieurs personnes qui veulent créer les chaînes YouTube euh, et qui veulent booster les vues sont trop Ce n'est pas le cas d'une euh, correspondance mutuelle. Et plusieurs personnes qui veulent avoir un éditeur pour avoir plus de communication, mieux utiliser ou cyber, cyber, cyber, cyber branding ou utiliser Bandicam sur le cas où je l'utilise ou utiliser Bandicop pour avoir des vidéos et les découper mais quand comme je l'utilisais pas trop pour découper mes vidéos parce que j'ai passé en direct pour avoir un acte de communication avec ma population et euh, pour booster euh, tes vues, euh, faut d'abord avoir plus de travail, avoir un thème. C'est qu'avoir avoir quelque chose que tu sers comme on veut dire, comment le mot-clé. Le mot-clé que tu sais que plusieurs personnes peuvent avoir sur les sites web. Et d'avoir plusieurs sites web pour le publier. Et comment ça se passe C'est d'avoir une communauté fidèle à vous. Et comment avoir une fidèle communauté à vous C'est que on satisfaire à les besoins et en envoyant euh, je sais bien que plusieurs personnes ne sont pas fidèles à ma vidéo, à que parce que je suis encore nouveau. Mais je suis sûr qu'au bout du temps, plusieurs personnes pourront euh, être éligibles et être satisfaire par mes vidéos que je le ferai. Ici, c'est un début pour me présenter euh, pour toutes les vidéos que vous verrez. Euh, c'est juste décembre pour attendre ce que je prépare demain. Ce que je peux pas demain est presque correspondant, et comme vous avez bien dire, vous nous couvrons, nous couvrons les mercredis et jeudi et vendredi. Et qui sont des correspondants sur le dimanche que je vous que je passe une communiqué avec euh, mes populations je sais bien que je n'ai pas plusieurs euh, plusieurs trucs et je me contemple aujourd'hui que juste que de youtube et euh, vous voyez bien que je passe sur mes analytiques pour regarder comment mes couvertures ont été refaire sur les 28 derniers jours et aujourd'hui je vois à 19h je veux avoir une personnalité de voir plus je veux voir plus ce qui s'est passé sur mes vidéos et je me rends compte que j'ai eu un peu un graphique de Porsche. Et je vois que ça est en train d'évoluer. Mais ici était une, expression de 181 Et je vois 19 euh, qui est les 28 derniers jours et que je veux monter en, en avril euh, pour pouvoir voir. Demande-moi c'est une heure, un hein, Ne regardez pas ce qui s'est passé derrière moi euh, c'est que vous écoutez des bruits. C'est juste une correspondance de toutes les personnes qui sont en train de travailler. Et vous voyez, c'est là que sont les en avril le 7 qui est euh, à 11 vues euh, et 62 expressions et puis euh, à 0 abonnés encore et durée de vue est 0,0 et le taux de clique de expression est à, 8,1 et que j'ai reboosté mes vues en augmentant et vous voyez bien plusieurs personnes qui ont été que j'ai arrêté vu faut savoir youtube peut regarder des plusieurs personnes et hum, alors je parle peut-être que sur l'association géographique, ma situation géographique a été plus élevée et a été à 19 heures sur un total de 0,2 visionnaire et 0,1 hein, qui était encore un moyen de compression. Je pense sur le âge des téléspectateurs qui ne me manquera au au moins rien hein, sur le sexe des téléspectateurs euh, qui ne manquera rien hein, et d'où je vois la durée moyenne de visionnage le plus de statique plus des statistiques qui me mèrent les revenus estimés à, à rien parce que je ne suis pas encore éligible pour avoir les mentions j'aime euh, nouveau abonné euh, euh, je veux voir mes nouveaux abonnés d'où je continue avec avoir et vous voyez ici là sur le coup de mon temps je n'ai eu rien et vous voyez bien format de mise en ligne vous voyez bien que moi j'évolue en cours de temps vous voyez bien ici là le 21 mars j'ai eu, un, j'ai eu un station boostation et qui a été euh, un nouveau abonné qui a été à 1 et une de, 19 qui est toujours ancien vous vous pouvez refaire euh, pour vous et avoir plusieurs amis euh, amis du sexe féminin ou masculin et du sexe féminin ou masculin pour pouvoir avoir une correspondance mutuelle et N'oubliez pas d'avoir plusieurs amis et appeler la population à rester sur vos chaînes. Vous commencez d'abord pour vos premiers titres, même si c'est 10 vidéos, à appeler la population à rester sur vos vidéos et avoir plus de visionnage que prévu. Vous voyez bien que mes statiques évoluent au cours du moment et je suis sûr qu'un jour je vais battre le record. Au début, je cherche à ouvrir mes trucs Instagram et Snapchat et plusieurs trucs et je suis sûr qu'un jour vous voyez que je touchera mon profil. Vous voyez une durée d'une minute et j'ai eu une seule durée de 9 minutes. Je sais bien que plusieurs personnes ne veulent pas. Vous voyez bien ici j'ai eu 10 vues. Ici j'ai eu 3 vues, ici j'ai eu 2 vues. Qui est une correspondance d'appeler la population à regarder ma chaîne. Merci de te visionnage et n'oubliez pas de vous abonner de correspondance et n'oubliez pas de liker aussi cette vidéo. Vous êtes plus et n'oubliez pas de visionner autrement et eh, de partager eh, et de faire une promotion de moi et de pouvoir eh, être satisfaire au cours du moment que je passerai à l'étape suivante Regardez, mercredi, le, le jeudi prochain, vous verrez une multitude de vidéos que je préparerai pour vous et je ferai une boostation pour que vous verrez, vous serez franchement étonné. Grâce à vous, vous pourrez euh, me faire toucher mon sommet et être euh, aussi entrepreneur YouTube et être éventuel YouTubeur euh, et avoir mon audience. Ça veut dire que je n'ai pas d'audience et même si on m'affiche une audience, c'est une audience mutuelle. Ça veut dire, euh, j'évolue euh, sur les dernières vidéos visuelles. Et vous voyez bien que ici, euh, oui, hein, j'ai pas refusé que c'est plus âge du sexe 28 derniers jours. Mais 28 dernier jours, le top des, des top des pays. Hein. Vu 28 derniers jours, données fait insuffisant pour afficher ce rapport. Vous voyez bien que mes visionnés n'ont pas ne m'ont pas satisfait, vous ne m'avez pas satisfait, je vous appelle à faire plusieurs davantage pour pouvoir me satisfaire. Merci de pouvoir faire ainsi. Je vous appelle bien sûr de vous abonner, liker et regarder mes vidéos jusqu'à la fin pour me permettre d'avoir un avantage et pour me donner plusieurs